Почитувани присутни, добро дојдовте на денешната дебата на теза легализација на истополови бракови во рамките на предметот социологија на А Во денешната дебата денес заедно со мене имаме два тима, еден афирмативен и еден негативен. Афирмативниот тим ќе биде застапуван од страна на Ивана Недева, Корнелија Шалева, Филип Галев и Милена Тасева, додека страната на негативниот тим ќе ја бранат Сања Стојчевска, Тамара Патрушевска, Мартина Ташкова и Лука Карампиловска. На денешната дебата ќе имаме можност да слушаме на многу спротивставени ставови, само да збор за една мощна, актуелна и мощна интересна тема. На самиот почеток би сакала само да ви напоменам дека на денешната дебата ќе имаме три говори и четвртите кои што ќе приступуваат завршни говори кои што ќе субимираат целата дебата од страна на двата тима. Секој од говорниците има право на 7 минутен говор, со што спротивниот тим има право да постави реплика или да од прашање Исто така би сакала да напоменам дека на крајот од дебатата и вие како публика би можеле да се вклучите со прашање на денешната теза или да го дадете вашиот коментар во однос на афирмативната или негативната страна. На самиот почеток не би сакала да должам многу, ќе да поканам првиот говорник, Ивана Медева, да го започне својот го. Добар ден на сите присутни, ви благодариме што сте што сакате да слушнете нашата дебата. Најпрво да ви се представам, јас сум Ивана и сум првиот член од афирмативците. Денеска сум тука со моите колеги заедно дојдена да застапуваме страната на афирмативците да дебатираме на темата легализирање на истополовите бракови. Истополовиот брак држава обштествено и религиозно признан брак, во кој сопружниците со исти пол живеат заедно во семејството. Борците за правата на хомосексуалците особено го користат терминот еднаков брак, затоа што ја потенцираат еднаквост на бракот а, меѓу истите и различните дополови. До сегашните истражувања можеме да кажеме дека пет земји го имаат законски возможено одлучување од склучувањето на истополовите бракови помеѓу исти полови. Прво била Холандија во 2001 година, а потоа се Белгија, Шпанија, Канада и Јужна Африканската република. Првата земја која ги признала заедниците на истополовите партнери била Данска во 1989 година. Граѓанската заедница, граѓанското партнерство и домашното партнерство, кога кохабилитацијата и заедниците на партнери од ист пол признаваат Андора, Австралија, Германија, Данска, Уругвај, Унгарија Хрватска, Чешка и неколку сојетни држави од САД. После нашите изгражувања дотовме до резултат каде што 15 земји е дозволено хомосексуалните бракови, некои од нив се Холандија, за која што кажавме предходно, две години после Холандија доаѓа Белгија, каде што гарантира че им исти брачни права на хомосексуалците како и на хетеросексуалците. Потоа, во април 2003 година, исто така е донесен закон за кој е добро на скупувањето на стополови бракови. Во ноември 2006 година Јужноафриканската република беше првата на африканскиот континент кој одобри скупување на истополовите бракови. Од истражувањето можеме да кажеме дека освоениот закон во Хрватска доби закон за животно партнерство и а, тука 89 гласови беа за и 16 против. Освојувањето беше последено од, со аплауз од галеријата каде следуваше, следуваа активисти од ЛГТБ лицата. Освојувањето на законот во Хрватска, бракот во брачната заедница, животното партнерство и неформалното животно партнерство, како заедници кои го представуваат семејниот живот, соопшти Друженијето Загрекај, кои кој наведе да семејниот живот за истополовите бракови во Хрватска од денес е заштитен со Устав, Европската конвенција за човекови права и Уставниот суд. Во нашите истражувања дојдовме до еден доказ каде што имаме случка од 22.5.2015 година. Две девојки од Македонија склучиле брак во Осијев и ангажирале во власта на преведувачка на македонски јазик, за тоа тврди вестникот Гласот на Славонија. Преведувачката Јагода Тренецки изјавила дека од брачната двојка била принудена, замолена на голема дискреција. Во Македонија не е дозволен бракот од тиспол и признавам дека на почетокот бев се полумев и бев изненаден. Ми се чинеше дека дракот е само од корист, и, а, но се уверив дека станува збор за голема југо. Изјави Теренска, додавајќи дека за време на венчавањето би беа две девојки. Таа додаде дека живот, животниот брачен пар најверојатно нема да живее во Македонија. И благодарам на ниве загрежа со Почитувана колешка, дали сметате дека традицијата на оние земји кои што ги наброевте е иста со она на Македонија? Ви благодарам на прашањето. А, ние како тим од афирмативците би сакале да ви одговориме дека живееме во 21 век и сме во демократска држава, гледаме од нашите соседни земји и мислиме дека во право е да тие одлучат сами што и како сакаат да постојат. Да би сакале да живеат заедно. Ви благодарам на вниманието. Седните ставови ќе имате можност да ги кажат да ги кажат моите соговорници. А, она кое што сега можност да го слушаме беше во едното излагање на денешната теза имавме можност да слушнаме примери за многу земји кои што ги прифатиле и ги легализирале истополовите бракови, по кои што Република Македонија се да смета така дека би требало да ја проследи праксата на прифаќање на истополови бракови, а во едно на кое што беше најважно и кое што беше истакнато од страна на афирмативниот тим е дека тие го боруваат до правото на избор и тоа дека на секој треба да му биде дозволено да одлучува за својот собствен живот како и за тоа со кој би сакал да склучи брак. А след говорот на првиот негативен говорник Сања Хуби. Поштовани гости, ви благодарам што одвоивте време да присутувате на нашата дебата на тема југлизирањето на биобраковите. Поштовани колешке, вашите наведени ставови и статистики за хомосексуалните бракови не покажуваат колку ние на влегле во една ера кај љуба, која представува најлоша ера. Посечното духовно ниво на луѓето е на најлошо ниво на сите времиња Поради ова, да го изгубиле разумот, односно чувството за тоа што е исправно, а што не е исправно од пострана на Божја гледна точка. Тоа е причината за лесната манипулација со човековиот тум, односно да се избере нешто што во својата суштина е потполно погрешно. Бог го создал светот во две форми, во машка и женска форма, а го создал во овие две форми заради меѓусебна репродукција, дружење, а најмногу од се заради духовен раст да се живе и да се стапи во брак со лице од ист пол не е во согласно со природата. Во природата нема сексуални односи помеѓу исти полови. Кога нешто не е во согласно со природата, се нарекува неприродно, а кога нешто се нарекува неприродно, постои причина зашто тоа е така. Во ред тоа што ЛГБТ популацијата има потреба да бидат почитувани од луѓето како што сме останатите ние. И ние не сме против тоа. Ние не сме против нивната сексуална определеност. Ние не сме против нив како личности но сме против легализирањето на овие бракови, бидејќи тоа не е во соглед со Божјата правда. Барањето за легализирање на овие бракови во името на човековите права и слободи не покажува никаков напредок во општеството, напротив, го покажува неговото опаѓање. Кога човечката раса, како човечка раса, ние треба да знаеме што е исправно, што е неисправно. Па затоа, луѓето треба да почне да се едуцира и моралната свест кај луѓето се повеќе треба да зајакне, бидејќи ако моралот кај луѓето не зајакне, тогаш ние ризикуваме и нашето општество се повеќе да опаѓа. Како резултат на тој пат, луѓето во општеството ќе бидат се понесреќни. Тоа е резултат исто така на нарушувањето на природната структура на општеството, чие јадро е семејството. Но кога структурата на семејството е слабната, тогаш ние ризикуваме целото нашето општество да опадне. Негативните енергии ја користат оваа слабост и сакаат да завладаат во нашето општество преку различни луѓе кои се на власт. Во прилог ќе ви кажам за хомосексуалците кои преку нивната пропаганда сакаат да регулираат со умот на децата. За ова зборува е политичарка Милита Джорджевич, која е инако член на председателството во Србија и под подпрв на движењето Заведник. Таа во незиното интервју за српската телевизија РТС ми објаснува како во училиштето во Србија, поточно во училиштето во Војводина, биле печатени учебници во кои хомосексуализмот се објаснува како една романтична склонност, повторувам, како една романтична склонност. Потоа исто така биле организирани и различни пилот програми и семинари во кој децата им било предложено да играат некаква игра во наводници, односно да си ги заменат своите облеки со облеките на другарчињата од противниот пол, а при тоа да се држат за рака со деца од ист пол. Па заред тоа не е проигравање со детската свест, заред тоа не е манипулација со нивната свест која се уште не е доволно развиена. Токму, Ова е нешто на што ние сакаме да ставиме акцент, односно мораме да ги искористиме сите легални и легитимни средства кои се пред се загарантирани со закон, за да не застанеме на патот на ваквите пропаганди кои се шират во училиштата и ги заведуваат нашите малолетници. Сигурна сум дека никој од вас не сега нивното дете да се, вашето дете да се врати од училиште со една ваква порака или со едно вакво искуство. Туку сака самостојно детето да се одлучи за себе си што е добро, а што не, без да биде заведувано и манипулирано од страна на ваквите неприродни организации. Ви благодарам на вниманието. Накој што имаме можност да го слушнеме од страна на негативниот тим, дека легализацијата на стополовите бракови не е во склоп со моралот на луѓето, истата не придонесува за развојот на општеството, туку напротив представува негово незадување и се уништува структурата на семејството. Сакаме да слушаме што на тоа би имале да одговори афирмативниот тим, Здраво, јас сум вториот афирмативен говорник и во мојот говор ќе посетам поголем дел од а, тоа дека од тоа дека либерализацијата на половите бракови е а, можна во голем број земји ширум светот, зашто зашто и Република Македонија не би го проследила тој пример за прифаќање на истополовите бракови. Па така, мојот говор го започнувам со тоа дека на почетокот на 21. век во светот се зголемил интересот и законодавните иницијативи да се промовираат и легализираат хомосексуални бракови, кои што исто така се познати и како геј бракови. Меѓу првите земји кои што, го приз, кои што ги признавали хомосексуалните бракови е Холандија и тоа во 2001 година земјите што а, ги, ги прифаќаат хомосексуалните бракови се исто така и Шведска, Холандија, потоа Норвешка, па Португалија, Нов Зеланд и слично. А, в анкетите во различните земји покажуваат дека постои постои изголемена поддршка за легално признавање на хомосексуалните бракови, но исто така поддршка даваат и луѓе од разни раси, етничка припадност, возраст, религија, политичка припадност, социјално-економски статус. Воведувањето закони за хомосексуалните бракови варира од една во друга юрисдикција и е, исто така постојат различни начини за промени во законот за брак. Признавањето на хомосексуалните бракови е пред се политичка, социјална, економска и човечка тема за човекови права, како и верски проблем во кај многу народи низ целиот свет и дебатите продолжуваат да се појавуваат околу тоа дали треба да се дозволат хомосексуалните бракови и дали тие треба да добијат дозвола за определен разлика, за определен статус, односно граѓанска заедница. И исто така Американската антрополошка асоциација тврди дека истражувањето дека истражувањето на социјалните науки не го поддржува ставот дека бил било цивилизацијски или одржлив општествен статус зависи од признавање хомосексуален брак. Хомосексуалните бракови и односи се тема на голем број приказни на фикција, митологија, научни клубни класици и видеоигри. Државното законодавство е благо вклучено во јавните дебати за тоа како да се дефинира бракот и дали официјалното признавање на бракот треба да се прошири на сексуални бракови еве некои статистики за САД. Всушност, а, 646 хиляди хомосексуални, постат хомосексуални домакинства во, во САД во 2010 година. Имаме 80,4% раст на хомосексуалните домакинства во САД и хиляди и 64 хомосексуални домакинства со деца во Соединетите Американски држави. А, мојот говор ќе го завршам со тоа дека во исто така во претходно споменатите држави постои дозвола за посвојување на деца од, од во истополови бракови, а тоа се исто така Белгија, Холандија, Норвешка, Шведска и така натаму на која што има можност да го слушнаме е доктор голем обем на истражување и статистики кои што укажуваат на фактот дека легализацијата на истополови бракови е все повеќе присутна во поголем број на земји, истата е припартива како и голем број на здружени и граѓани кои што даваат подршка и сметаат дека правата на избора на она која што е најважна. А сега ќе преминаме со вториот негативен говорник. Добар ден. Како втор член од Од тимот на негативците сакам да го дадам своето мислење во однос на легализација на полови бракови, каде што во светот се уште се нема донесено една гласна одлука и каде што се наметнува една нова дилема – дали да им се даде право да посвојат дете. Ние сметаме дека изреснувањето дете од полови родители представува еден многу голем ризик. Потребно е децата да бидат грижени и да имаат родителска љубов, но дали 20 татковци или две мајки можат да бидат истинскиот избор. Ако нивната врска не е припадена во јавноста, како може да, таквото дете да е И Исто така и мина политичари купуваат гласови со своите програми и ги го решат ваквиот проблем, но, ти, но треба да се размисле за, за последиците кои што следуваат во иднина. Така што ќе го споменеме значи, и научникот и познатиот социолог Марк Регенерус, кој што тој тврди, кој дава еден конкретен доказ во однос на ваквите деца. Преку таквото наше истражување е додено до сознание дека сексуалната злопотреба и педофилијата врз децата во хомосексуалните бракови е за многу голем процент поголема од традиционалниот брак помеѓу мажот и жената. Исто така, интересен податок кој можеме да го спомнеме е дека децата на хомосексуалните бракови е за цели 70% повеќе завршуваат во поправни домови, потоа почесто стануваат зависници на дрога, се впуштаат во криминал, а исто така можеме да кажеме и дека стапката на невработеноста е поголема. Најголемата жртва во хомосексуалните бракови представува децата според истражувањето на социологот. Според неговите податоци, кои што се приложени во студијата Помалку од 2% од децата во непроменетите биолошки, во непроменетите биолошки семејства изјавиле дека доживееле сексуална злоупотреба од некаква природа, додека таа бројка кај децата на истополовите двојки изнесува 23%. Така згрижувајќи, згрижувајќи е податокот дека 14% од децата на хомосексуалните парови завршуваат во неко, некој време во згрижувачки семејства во споредба со американската популација во целина. Така да не сметаме дека процентот на апсање, експериментирање со дрога стапката на невработеноста е многу поголема кај овие деца. Не сметаме дека детето треба да знае од каде дошло и кој го создал, а не да, а не да нема јасно зошто има 20 татковци или две мајки. Така, така да сметаме дека има одредени сфери во животот каде што помага мајката, исто така одредени сфери каде што помага таткото. Во однос на овие бракови, децата би биле оштетени од одворешната средина, а исто така би биле дискриминирани во училиштето од нивните врстници, а може би и од професорите. Така да не е природно детето да е родено, да е родено од сурогат мајка и да расте со 20 татковци. Така што можеме да поставиме и неколку прашања. Како би се размножува човештвото ако расте бројот на ваквите врагови? Сметате ли дека црквата и другите верски установи би го дозволиле тоа? Свесни ли се за сексуално преносливите болести кои што се развиваат при односи со ист пол? Каде е моралот и свесноста на човештвото? Каква иднина ги очекува ваквите деца? А значи, децата од најрана возраст се воспитуваат дека треба да станат родители, да имат сопруг и сопруга. Што мислите, дали би се променило однесувањето на овие деца. И за крај ќе напоменеме да дека секоја здрава жена забранирува сексуален однос со маж, кој природен пат, при што детето ги наследува гените на своите родители и ја, ја продолжува лозата на нивните семејства, додека, додека кај геј браковите тоа не е возможно. А, зошто мислите дека децата од истополните бракови ќе станат зависници од други и ќе завршат во поправните домови, кога постави пример дека тоа се случува и во хетеросексуалните бракови? Сметам затоа што поголем процент од доказите покажуваат дека ваквите покажуваат дека таквите гей бракови влијаат врз психичката состојба на децата и затоа и затоа тие се насочени кон тој правец. Во говор имавме можност да слушнеме дека беа отворени повеќе прашања кои што се однесуваат на легализацијата на полови бракови Именно да сметаат дека социализацијата се уништува самата структура на општеството, меѓутоа истите покрена и отворија многу нови прашања кои што се однесуваат на тоа дали да им се даде право да посвојат дете, а истите истакнат голем број на истражувања кои што се однесуваат на тоа дека децата кои што биле изразнати во ваквите бракови биле подложни на злоупотреба како и на негативни влијанија кои што понатаму се одразиле во нивниот понатамошен живот. А, сега ќе преминеме на третата говора од страна на афирмативниот и негативниот тим. Следам го да поканувам Филип Галев. Здраво, јас сум Филип Галев, третиот член од тимот на тим. Почитуваме през во продолжение ќе ви обяснам зашто истополовите бракови во Република Македонија е потребно да бидат дозволени. Името љубовта не е материја, тоа е емоционална состојба која може да се појави и помигу личности од тој спол може да израсне во успешна и способна личност и дете посвоено од лица од еднаков брат, иако може да биде изложено на предрасуд од обштеството и тоа да и тоа да бие на неговата психолошка состојба, а, тоа да бие на неговата психолошка состојба на самото дете. Растено во средина во еднаков брак, иако детето не е хомосексуалец. Секој човек во светот има право на собствен избор, а тоа е така и со истополовите бракови. Исполните бракови веќе почнаа да се либерализираат во повеќе земји, па зошто така да не биде така и во нашата земја? <coughs> Има луѓе кои поради тоа што има луѓе кои поради тоа што не се либерализирани исполните бракови, не можат да ја искажат својата љубов, бидејќи се срамуваат да не бидат изложени, да не бидат исмејувани од обществото. Како живеат децата во исполните бракови? Во моментот кога целиот свет води дебати за рамноправноста на геј и додека во една и додека по една нова земја секој ден официјално ги признава или ги забранува ги признава или ги забранува, многу од децата израснати во вакви бракови решија да ги изнесат своите ставови. Во 2013 година беше спроведено последното истражување на оваа тема, односно како и суполовите бракови влијаат врз развојот на децата освоени од Во Пофатени биле 500 различни деца широм Австралија кои дадоа изненадувачки изненадувачки позитивен заклучок. Децата од овие семејства напредуваат добро, добро се служуваат со своите родители и имаат поздрави навики. Еве некои од изјавите кои ја создадоа оваа слика. AJ Коста. AJ Коста, студент од Тексас, кој живее со две мајки. Неверојатно сум горд на своето семејство, затоа што ние сме една нормална верзија на современото семејство. Тоа е исто како да имаш родители со различна боја на кожа. Важно е што се сакаме, бориме и снаоѓаме баш како, баш како и сите останат. И неверојатно ми е драго што тоа е така. Алија Шейн. Алија Шейн керка на две мајки кои веќе 31 година живеат заедно. Родителите ми обезбедија безусловна љубов и поддршка кои ми беа необходни да прераснам во она што сум. Ме научија на храброст, како да стојам за своите верувања и ме да подготвија како да им помагам на оние кои немаја многу среќа во живот. Пол Пери Пол Пери син на 20 татковци. Растав во традиционално обшество и неверојатно сум горд на моето семејство затоа што подсекуваш им прекоснавме на најлошите аспекти на традицијата, а истовремено се придржувавме до некои постојани вредности кои ни значат. Балансот ни помогна да успееме. Благодарам на внимание. Ева би сакала да ве прашам како е тоа традиционално семејство во кое бракот е составен од двајца сопружници од ист пол, за традицијата на налога брак помеѓу маж и жена. Шановни Традицијата е религијста на Рим може не налагаат истополови бракови, но зарем а, религијата не налага право на еднаквост. Сите имаме право на а, сите имаме еднакво сите имаме еднакво право на избор. А, имавме можност да слушаме интересни податоци од деца кои што израстанале во хомосексуални бракови, кои што укажуваат на фактот дека растењето во хомосексуални бракови не придонесува до негативни појави, како што беше испакната од страна на негативниот тип. А, би сакале да видиме што на тоа би имале понатаму да ни каже негативниот тим, со тоа микрофонот ќе го предам на Мартина. Присутни, како член од тимот на негативци, јас ќе се обидам да дадам свои станови со кои ќе ги затврстам нашите предходни тврдени излагања. Именно со својмерното влијание на христијанството, бракот представува заедница помеѓу еден маж и една жена, Исто така, и во законот јасно се дефинира дека бракот представува заедница помеѓу еден маш и една жена и тоа ќе остане така. Едно дете треба да расте да се развива во семејство во кое што ќе има мајка и татко во вистинска смисла на зборот. Ние сметаме дека детето кое што расте и се развива во истополови бракови може да има полови, а, и психоло, полови психолошко нарушување ние како тим го почитуваме како тим на негативците, секако го почитуваме правото на собствен избор, ја почитуваме традицијата и моралот, но сметаме дека бракот треба да биде земница а, помеѓу маж и жена. А моментот на вистината кога родителот ќе дознае дека неговото дете е хомосексуалец е момент кој што може да го наруши семејството, да и наруши темелите на семејството кој што се граделе долги години. Па така родителите си поставуваат прашања. Зошто ни ова им се случува? Што ќе каже светот кога сето ова ќе излезе на видење? Како што знаеме, Македонија е традиционална земја, земја во која што а, темата за истополни бракови не е толку често дискутирана поради самата традиција, моралот и самиот менталитет на луѓето. Овде ќе споменам два а, модели на а, два модели кои што се спротивставуваат половите бракови. А, тоа е моделот кај нас никогаш и моделот кај нас не. Кај моделот а, кај нас никогаш е модел кој што особено преовладува во земјите како што се Романија и Босна и Херцеговина. Овде на а, лицата желни да склучат брак со лица од исти пол, е забрането и исто така не се дискутира темата за истополови бракови, бидејќи таа тие се традиционални земји кои почитуваат морал. Меѓутоа, Босна и Херцеговина би можела да има придобивки ако прифати легализирањето на истополови бракови, но сепак таа останува доследна на својата традиција и почитувањето на морал. Како што кажав, има и втор модел, а тоа е моделот кај нас, не во кој што, во кој што постои подгрупа, тоа е никогаш. Овде се споменуваат земјите како што се Литванија, Летонија, Србија и Црна Гора, кои, кои што ад сврсто од е утврдено дека бракот е зеница помеѓу маж и жена. А владите на овие земји се толкави противници што на еден начин налагаат идните генерации да се задржат во почитувањето на моралот и традицијата. Овде ги споменам Хрватска и Словенија, како што а, е донесен референдум со кој што а, треба, требало да се прифати легализирањето на истополови бракови, меѓутоа овој референдум не е меѓутоа законот не е усвоен бидејќи се изјаснило мнозинство, односно 63 гласа ќе бидат против, а 37 биле за, што значи автоматски не се прифатило легализирањето на истополови бракови. Самите статистики, самите податоци ни укажуваат на фактот дека дека младите генерации треба да останат доследни на тоа да го гранат бракот како зеница помеѓу маш и жена. Ви благодарам на завије за твојот одговор. Почитувани колешки, вие се водите според тоа што ќе каже светот, а со тоа се продолжуваат предрасудите. Нели секој има право на собствен избор и собствена среќа? Почитувам колега, јас во моето излагање не споменав дека го спорувам правото на личен избор и, и тоа како го почитувам правото на личен избор. Меѓутоа, ние сме против склучувањето на бракови на лица од исти пол и можност тие лица да посвоја деца, бидејќи како што веќе кажав, едно дете треба да расте и да се развива во семејство во кое што ќе има мајка и татко во вистинска смисла на зборот. На самиот крај од оваа дебата ќе ги поканам двете говорнички да афирмативниот тим и негативниот тим да направат една сублимација на она која што досега се зборуваше да изазви се ставовите во рамките на своите тимови. За почеток најпрво ќе поканам Милена Тасева тимот на афирмација да го започне својот говор. Здраво, јас сум Тасева Милена, што ќе член тимот на афирмативците со кој што ќе Слушам, ќе заокружим оваа целост на одговор. Значи брачните парови имаат поволни научни стапки има можност осигурување, насите и десмонетарен статус, главно од работничката компензација, како прилика да учествуваат во медицинските одлуки кои се однесуваат на нивите партнери. Значи, забраната на исполовите бракови во речите си издржави е причина за важни економски и други загуби. Ова дискриминација се оправдува со причината дека партнерите од различен пол многу поверојатно ќе одредуваат деца и дека државите би требало да ги охрабруваат браковите меѓу маши и жена како легално функционирана врска која промовира семена стабилност. Но ова е аргумент на лиги оправдување за дискриминацијата. Охрабрувањето на стабилноста на истополовото партнерство не забросува стабилноста на браковите на лица од различен пол. Исто така дискриминацијата се брани со причината дека детето е подобро да го деца од различен пол, но нема бизнески доказ за ова тврдење. половите бракови во многу држави им дозволено да посвојуваат деца, кои исто така би имале благодат од легално санкционираната стабилност на врската на нивните родители. Значи статусот на бракот за оние некои недозволен представува социјално болест, со незаменлива вредност односно им возможува на две деца заедно да избогатуваат своите животи на начин кој што не е замислив нагоре од брачната заедница. Знаеме дека лицата од диск пол се љубат со страст, исто така како лицата од различен пол и дека хетеросексуалците ги сакаат благодатите да на брачен статус. Ако на хетеросексуалците им го одобруваме, односно им одобруваме пристап до прекрасно болство, а ајмускатува на хомосексуалците, тогаш им возможуваме на едните, но не и од другите да го остарат тоа што едните и другите го сметат за да значена вредност по своите животи. Да резимирам. Треките представува огромна вредност која што не треба да се откратува ни на едните ни на другите и секој има право на својот избор, припадки се онови како што сме. Па така легализирањето на истополовите бракови, односно прифаќањето на нивните политички права, Геј парадите ќе бидат сведени на нула, а веруваме дека мирот е единствената вредност кон која што сите тежнееме. Благодарам за вашето внимание. Добар ден на сите присутни, јас сум Любка Карфиловска, четвртиот говорник, кој што како и останатите говорници од мојата ќе ги бранам ставовите против легализација на гей браковите. Нашите ставови против гей браковите се засноваат на премисата дека институцијата брак е единствено и немерливо културно богатство. Незиното значење па затоа и незината вредност а, се а, се домерливо културно богатство. Да, и тие се развивале со векови и затоа сметаме дека бракот како бракот како заедница на маж и жена е толку многу вкоренато во нашето земничко разбирање, што оваа институција би се, би се претворила во нешто сосем друго, доколку се легализираат гей браковите. Сметаме дека со легализацијата на овие бракови ќе се резултира на еден општ пресврт, а со тоа а, со тоа ќе се придонесе да и да се уништат традиционалните бракови. Како што веќе споменавме, аргументи во корист на во корист на бракот помеѓу мажот и жената се се среќаваат во два облика, а тоа се религиски и лаички. Иако првите подигнуваат од светите списи, односно од нивното толку, односно од нивното толкување, а другите од здраво разумските институции, прецизно кажано со легализирањето на овие ген на овие ген бракови може да се наруши и онака веќе потресената традиционална фамилија. При секое мислење, секоја од традиционалните семејства би го рекол истото, дека бракот е заедница заснована помеѓу две личности од противен пол, Па затоа ние заедно со нив сметаме дека тоа така и треба да остане. Исто така сметаме дека тоа а, дека децата не треба да стапуваат во брак, бидејќи тие сакаат да ги вклучат и децата во оваа неприродна заедница. А, а ова се случува поради себичноста на гей паровите. Со цел за тие да ги задоволат своите своите потреби за родителство, тие да одлучуваат да растат да растат и да воспитуваат деца во хомосексуална социјална средина. Тоа би, бил, тоа би имало огромно влијание врз децата. Во, психо, во психологијата ова се нарекува моделирање. Она што децата ќе го гледаат и она што тие воено и, и, и она што тие ќе го меморираат, а воено ќе го сметаат за исправно, ќе сакаат и тие да го повторат истиот модел. На кратко, ќе сумирам во врска со аргументот. Дали да им се даде право да чуваат децата? Како што веќе рековме, интересно е да се погледне во студијата на социологот и научник Марк Регенерус, кој што дава конкретен а, доказ а, за последиците кон децата во хомосексуалните бракови. Преку, преку многобројни научни истражувања дојдено е до сознание дека сексуалната злоупотреба, како и педофилијата през децата во хомосексуалните бракови е за многу поголем процент отколку во традиционалните семејства повеќе и жена. Децата кои што произлегуваат од ваквите бракови многу почесто завршуваат во поправни домови, многу почесто стануваат зависници на дрога и се впуштаат во секаков криминал. Тајник исто така е поголема и ставката на невработеност. Па според тоа можеме да заклучиме дека ваквите а, ваквите бракови резултираат на, на резултираат големи жртви, а жртвите на овие хомосексуални бракови се токму најслабите, а тоа се децата. Покрај процентот на арсење експериментирање со дрога, во многу поголем процент овие деца изјавиле дека доживеале некаква сексуална злоупотреба, што ова представува, што ова представува возмирувачки факт. Па според тоа, едноставно, ако сакаме секоја дете да има најдобар почеток во животот, тоа треба да биде израснато и воспитано во рамките на традиционалниот нормален брак, Секој дете треба да има мајка и татко, а не двајца татковци или две мајки. Ние немаме ништо против хомосексуалните барови, бидејќи секој го има тоа право да живее и да го сподели животот со кого сака. Но сме големи противници во врска со легализирањето на геј браковите, чии огромни жртви, како што веќе реков, се традиционалните бракови и децата кои што тие сакаат а, да ги имаат пристапувањето во брак. Ние сме против легализирањето на ваквите бракови со цел да настане пресврт и заблуда во социјалните средини, како што станува кога тие се организираат преку различни паради на неморален начин. Благодарам многу. Благодариме на Милена и Лука за нивните завршни излагања и тоа што направија субимајца на целата дебата. Она кое што на самиот крај ми останува е да поканам вас како публика доколку имате прашање или одреден коментар во врска со денешната теза. Доколку немате, ми останува да ви се благодарам за тоа што денес бевте со нас и да ви поканам на следната дебата која што ќе се одржи следната недела. Благодарам на присуството.